yeye kwako na kimbilia ni wewe utoshaye mwovu akinijia yafishe uzima wangu moyoni Bwana, ubujika daima. Haleluya, oh haleluya! Asante Bwana, asante hakika kwako